Benvidos a Luz de Tea! Hoxe vamos rapidiño porque vos quero expoñer moi brevemente un tema que xa avancei un pouco no vídeo anterior e é ese debate que está aberto sobre a idoneidade ou non da exposición dos cadáveres nos museos. As ideas sobre as que se asenta este debate son concretamente dúas, así para resumir. O primeiro é que moitas das momias que hoxe en día temos nos museos occidentais foron extraídas dos seus lugares de orixe de unha maneira un pouco ilícita e dentro dunhas políticas colonialistas de primeiros do século XX. E a segunda é que non deixan de ser cadáveres humanos que foron enterrados con todo o amor e respeto da súa familia ou da comunidade na que vivían. E E dentro desta razón existe outra moito máis simple, que é que eh, poden inferir a sensibilidade tanto de nenos como de adultos. Polo que xa nos discursos museográficos actuais se está a contemplar esta situación e as salas eh, se artellan dunha maneira específica para permitir que a contemplación destas eh, momias ou destos cadáveres non sexa directa, senón que o usuario teña unha certa liberdade á hora de escoller o itinerario a facer dentro da sala de exposición. Por estas dúas razóns, enténdese que as momias deben sempre estar a disposición das comunidades de orixe e poden ser reclamadas. Pero moitas destas momias nunca xamais serán reclamadas, simplemente porque nin sequera se sabe de onde foron extraídas. Podemos supoñer que unha momia inca pois ven de Sudamérica e unha momia egipcia ven de Egipto, pero en realidade non sabemos exactamente de que punto de Egipto, dese o sea, dese país eh, saiu. Que é o que opino eu concretamente? Bueno, eu creo que a alternativa sempre debería ser a da exposición, porque esas momias están totalmente descontextualizadas, non están no seu lugar de orixe, nin sequera están mm, no lugar onde foron colocadas. Xa perderon todo ese discurso eh, funerario, respetuoso, sacro, e, e amoroso no que estaban inscritas e agora están no museo. E no museo hai dúas alternativas, ou estar expostos ou estar en depósitos escuros, metidos en caixas, baixo un número de inventario que nada ten que ver con humanidade dun nome, non? Así que vou vos citar o que E escoitei unha vez a unha conservadora de arte egipcio que hai mellor para honrar a eses defuntos que expoñelos co seu nome. E que, que, polo menos no antigo Egipto, críase que no nome estaba implícita a forza, un pouco da forza da ánima e da forza vital e cando un pronuncia o nome dun falecido este nunca chega a morrer de todo. Isto vai enlazar con outro vídeo, pero a semana que ven. Se che gustou non esquezas suscribirte, darlle a like e compartilo cos teus amigos.